Yes, sir. Bienvenue dans SWD Shot with DJ Rakim sur le beau terrain de Dansar Legacy en tout bleu et je reçois mon pote aujourd'hui Marvin les escrocs comme toi, je les reconnais. Je suis là pour gravir le moins Everest. Marine, je t'explique la première partie. C'est l'intro franc. Je te laisse au lancer franc. Je te laisse t'introduire pour les gens qui te connaissent pas. Et moi, je récupère les Bon, Ça va Morvelos. J'ai commencé avec le sport en tant qu'athlète. Donc en gros, je me suis un peu démarqué ici en Belgique parce qu'il n'y avait pas grand monde qui faisait euh, autre chose que du foot ou euh, ou ce genre de sport. Et voilà, avec le temps, des certaines connaissances, je me suis redirigé dans le street workout, qui est de la musculation au poids du corps. Et à côté de ça, il y a la partie euh, un peu freestyle. Et du coup, c'est avec ça que je me suis fait connaître avec mon équipe, Wolfsbar. Et là, je me suis redécouvert euh, une passion euh, d'enfant, qui était la musique. Au début, la musique, c'était aussi surtout une passion, mais à partir du moment où je fais quelque chose et que j'y investis beaucoup de mon temps et de mon énergie, je trouve que c'est du gaspillage de ne pas, de pas l'utiliser concrètement. Mhm. Du coup, voilà, il y a, un an et demi d'ici, j'ai commencé à, vraiment prendre ça au sérieux. Deuxième partie, SWD, Shot with DJ Rakim, contre 1 avec Marine. Tu t'installes dans le game ou c'est juste une passion que tu as envie d'assouvir pour la musique Alors, au début, hein, <laughs> au début, au début, c'était une passion. Ouais. Puis, puis je me suis dit, voilà, vu que j'y mets beaucoup de temps, vu que j'y mets. Ah <laughs> vu que j'y mets, j'ai vu que j'y consacre quand même pas mal de temps. Ouais. Comme euh, ça commence avec le workout, je me ah suis dit en vérité. Hein ouais, ouais. ouais. Non, là, je compte vraiment m'installer, <laughs> faire une place. Tu vois Ouais. Après, j'espère pas faire une place dans le milieu francophone parce que c'est pas, euh, c'est pas le milieu qui m'intéresse, tu vois. Donc j'ai vraiment envie de m'installer un petit peu dans le game euh, ricain, stay, tu vois. c'est cool ça. Bien joué, bien joué. <laughs> Qu'est-ce qu'on retrouve dans tes textes Alors dans mes textes, et le message que j'essaie de faire passer en général, c'est vraiment un message de, de motivation. Un message de motivation, de montrer qu'on est capable de tout quand on le veut, quand on le veut vraiment. Ah. Ça perdu la ouais. <laughs> Et quand on le veut, et quand par, exemple, comment Par exemple que, que quand euh, on veut accomplir quelque chose, que on est capable de, tout. Ouais. Ah <laughs> Juste, juste la contrepartie, c'est qu'il faut éliminer complètement le doute, mhm. être sûr de ce que tu fais, être sûr de toi, avoir confiance en tes capacités, tu vois. Du coup, ça, c'est vraiment le message le plus clair dans mes sons, de vraiment euh, vivre cette vie à fond, vivre le moment présent et de ne pas trop prendre la vie trop au sérieux, tu vois. Ok. Troisième et dernière partie de l'émission, la partie que j'adore le plus. Ok. C'est les trois points. C'est bon. Donc, euh, du coup, euh, je te laisse la balle sur la ligne des trois points. Ok. Et je te pose quelques dernières questions un peu plus perso sur tes goûts dans la vie généralement. Ça va Ça roule Balance. Voilà, première question un peu euh, entertaining, on va dire ça comme ça. C'est quoi ton film préféré Mon film préféré Ouais. Ouf Alors là, déjà, quand tu me poses la question, je suis en hésitation. Je pense que j'ai deux films préférés qui, euh, qui m'ont bien matrixé. Parmi eux, il y a Matrix déjà. Ok. La trilogie. Et en deuxième, il y a le masque avec Jim Carrey. Alors ça, ça c'est le, film qui a bercé mon enfance. Qui a bercé mon enfance. Et qui m'en a appris aussi beaucoup sur les gens. Sur leur facette, sur leur facette cachée, sur euh, les, vices inavouables. Enfin, je trouve que dans, particulièrement dans le masque, il y a beaucoup de messages qui, sont passés via l'humour, tu vois. Ok. Via l'humour, ça, ça passe toujours bien. Ouais, l'humour... Euh, en, restant sur ce côté de ton enfance, j'ai une petite question. Euh, qu'est-ce qui te manque en ce moment Est-ce que tu as une nostalgie particulière de ton enfance que tu ne retrouves plus maintenant dans, je dire, dans, cette période euh? cette période Ouais. Ouais, je trouve, ouais, le fait de, vivre simplement. Ah ouais Tu vois Ouais. À l'époque, il n'y avait pas tous ces bails de réseaux sociaux, de, téléphone et tout ça. Tout le monde était, là, faisait ce qu'il avait à faire, sortir, manger, regarder la télé ensemble, etc. Enfin, pas des activités ensemble et maintenant, tout le monde est sur son téléphone. Enfin, je trouve que ça, ça, a beaucoup changé euh, les gens en général. Ouais. Et, euh, et, la vie sociale. Donc ouais, principalement, je trouve que c'est ça qui manque, de voir euh, les gens vraiment vivre pour eux-mêmes, tu vois, sans, sans tous ces, trucs d'illusion avec euh, les réseaux, le paraître. On te connaît en tant que coach sportif et justement, j'invite euh, toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo à aller te checker sur tes réseaux sociaux. Yes. Euh, tu fais partie du groupe Wolfbar, que la plupart des jeunes Belges en tout cas connaissent. Voilà, s'ils ne connaissent pas, il faut aller follow sur Instagram. Allez follow sur Instagram. Si ce serait quoi ton mot de la fin Qu'est-ce que tu nous partagerait Quelle serait ta citation favorite, quelque chose d'inspirant Alors, moi, je pense, ce qui m'aura toujours inspiré, c'est que dans la vie, il faut prendre des risques. C'est-à-dire qu'il faut savoir euh, passer au-dessus de ses doutes, de ses peurs, et avoir confiance en ce qu'on fait, comme je disais tout à l'heure. Donc ouais, c'est vraiment cette phrase-là, c'est un truc que je me répète souvent jusqu'aujourd'hui et que j'ai même placé dans, a pas mal de mes, sons. C'est que dans la vie, il faut prendre des risques. Faut pas écouter, euh, faut pas écouter tout ce que les gens disent. Et malheureusement, même, même quand parfois ça vient des parents, parce que y a des gens qui vont fonctionner plus sur la peur, sur leur système de croyance à eux, qui leur est propre. Et euh, des fois, ça ne rentre pas vraiment en, liaison avec, euh, enfin, avec ta vie à toi, avec ce que tu vis. Du coup, c'est ça. Moi, je trouve que c'est dans la vie, faut prendre des risques. Bon message et euh, je le répète encore une dernière fois, j'invite les gens à aller vraiment checker Marvin sur ses réseaux sociaux et vous allez voir vraiment qu'il prend des risques parce que <laughs> t'es quelqu'un qui lâche pas l'affaire et tout. J'ai toujours, admiré ce côté où, où voilà, je te voyais faire des tricks vraiment euh, super dangereux, pas dangereux pour toi, mm. puisque c'est ta discipline. Et à chaque ah. fois, tu te ratais, je me disais, waouh, c'est le gars qui prend des risques. Mais malgré la difficulté et l'échec, euh, on te revoyait toujours le lendemain avec euh, d'autres vidéos un peu plus folles et tout. Donc les amis, si vous devez retenir une dernière chose de cette interview, prenez des risques, faites ce que vous kiffez. C'était SWD avec DJ Rakim, Shoot with DJ Rakim, Marvelous. Marvelous. Peace out.